ongi etorri du planeta kanalera. Iraupen iraunkorreko helburu eda zitze dugu gure kanalean, gure bidak informatiboak eta motivazionalak izango dira. Koizpen eta kontsumo arduratsua eta klima babesteko ikintzari buruz kontzintziatzeko. Botai ezai ez dugu begira bat gure kanalean dauden playlistei.